在周一的部分，我们会迎接的是六元三降的日子，而这也意味着是，在当天是很适合荧幕前的朋友们帮自己到庙宇去做补运的动作的。不过呢，要特别提醒一下，针对属老鼠的朋友，因为在当天有逢到天狗星宿的一个影响之下，会奉劝你们在外出门的时候，尤其是行车安全以及行走的时候，要格外的留意周边的一个。 状况以避免有血光来犯哦。在当天呢，同时要提醒一下，如果你有在当天有要迎娶或者是注册结婚嫁娶的朋友们，在当天必须要另外做一个防范的措施，也就是必须要取奇阳呢，或者是登柜的置化时的时辰呢，才会是比较吉祥的哦。 再来呢，我们来看一下，就是在周二这一天，我们会迎接的是天罡月煞日，因此呢，在这一天的这个天罡日的这个强度呢，稍微呢会比一般的天罡日要来的更加的强旺一些。老师会建议在当天的吉喜事，除了尽量少取之外。 本命有犯到魁罡的朋友们，尽量在当天呢，除了牛肉尽量少取之外，相关的加工食品也尽量避免吃到，才能够确保你的运势能够持平稳定哦。再来，让我们来看一下，就是在周三这一天，我们会迎接的是当月的月空月宴日。那么当天呢，虽然呢。 逢到了这个月空跟月宴的这个星宿影响呢，不利我们进行入宅、安香、嫁娶跟安床。但是呢，在当天呢，可以进行开市跟开光的仪式。还有，针对如果是有要求子嗣的朋友们，在当天是可以到庙宇里面去拜拜的。要特别提醒一下呢。 如果你有要前往去有供奉祝生娘娘、观世音菩萨或是亲娘妈的庙宇，在当天的大力的大净时辰呢，是当天的午时，也就是上午的十一点到下午的一点的这个时段，在当天利用这个时段带山果，以及呢，我们可以带红枣前往去拜会哦，来祝我们可以呢早生贵子。 当天呢，也同时很大力呢，可以安葬以及扫射。而这个扫射的部分呢，在这一天，因为它逢到的是月空的部分，我们会建议呢，是针对居住环境的外围，也就是如果您家里是有庭院的朋友们，尽量是针对把家庭的这个外围的环境呢，做一个整理整顿。 会是对风水上跟家运上会有补强的一个效果。另外，我们来看一下，就是在周四这一天迎接的是睡天月得合的日子，提醒针对属兔子的朋友们，当天逢到了咸池星宿的一个影响之下，跟女性或者是说跟异性的一个相处的部分，要格外的留意互动的一个途径哦，避免有这个不愉快的一个互动状况。 在这一天呢，是很大力针对有久病不医，或者是说有慢性疾病的朋友们，你们可以去做一个 second opinion，也就是很适合呢，可以去求医。还有，如果你有长期呢在去做按摩 spa 哈，也或者是说你想要去调您的这个呃经络，都很适宜在当天可以预约，在当天也很适合针对爱漂亮的女性朋友们可以。 做美甲，或者是男性朋友们，我们可以剪我们的这个手跟脚的指甲呢，来除晦气。当天同时也逢到了大偷休日，所以针对家中有一些大型的家具，如果有要丢弃，或者是有要重新的去呃布置做摆设，包括要做安床、安机械、安葬，都是很适宜的。 因为呢，在这一天呢，凡事呢做事有成都能获利，也是很适宜安排出行的旅客哦。再来，我们来看一下，就是在周五这一天，我们会迎接的是当月的月破大号，当天同时逢到了重伤复日，所以要特别提醒一下，在当天有一个非常禁忌的事项，就是在当天是不宜修造的。 家中的厨房在当天是不宜动工，同时呢，在这一天呢，是如果没有任何非常急迫要做决定的事情，或者是急事、仪式，尽量是删除不取。好，所以呢，在这一天呢，我们在日逢真灭的时候，尽量呢以不动为首，才能够确保呢，我们在这一天呢可以一切平安哦。 另外，在周六这一天，我们会迎接的是刀簪日哦。那么，在刀簪日这一天呢，它也意味的是，如果你本身本来有需求是要去动，不论是大刀或是小刀，老师都会建议呢，我们要避开周六这一天哦，才能够确保我们在术后的一个恢复呢，能够比较符合预期，也比较不会有后续的一些状况。 因为在这一天，同时有逢到了油惑跟火星跟小空的一个影响下，比较容易会有一些呃，比如说医疗上的一些状况，所以呢，尽量呢，我们可以避开这一天来直刀会是比较理想的。另外呢，我们要来看一下，就是在周日这一天的八点四十四分，我们会迎接的是土王用士。 而这也意味的是呢，在这一天呢，如果家中是有庭院的朋友们，切记是不宜去翻动土壤或是动工的。而在这一天的凌晨的两点五十六分，我们会迎接的是这个月相旺。那么逢到这样的一个时辰的时候，也意味的是我们在清晨的三点到当地时间的这个月初。 的这段时间呢，您都可以对着月亮呢，默许您的一个愿望，而这个愿望尽量是以属于短期的，在半个月至一个月之内，你想要达到的目标为基准点哦。以上呢，提供给需要的朋友们参考，为当周的一些要注意的日课吉凶。 再让我们来看一下呢，当周的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属猪的朋友，第二名是属猴子的朋友，而第一名呢是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当中呢，这三个生肖的朋友，你们的自律性呢是相当的高，而且也是非常的谨慎跟务实的。 非常的重视实际面，而且在注意力的部分是相当的集中。即便呢，在琐碎的事物呢，你也能够非常的有耐心去投入，并且呢，非常尽力的去做本完成它。所以呢，在这个礼拜呢，你这惊人的耐力呢，呃，在他人的眼里呢，都会觉得是说你真的非常的棒哦。那么。 因为呢，你能够在这个礼拜展现出能够坚守自己的这个呃信心还有阵地呢，所以呢，最后你可以赢得很多人的掌声、信任以及胜利，也同时呢会得到很多人的一个信赖哦。那对于别人来讲呢，你就会很像是一个呃大哥哥、大姐姐一样哦，感觉就是能够呃得到。 那个照顾一样，所以在这个礼拜呢，你其实呢，除了是可以让人家觉得是呃，可以给他们一个呃协助之外呢，你同时也可以得到更多的一个声望，在这个礼拜也是累积我们一个名望值的一个时间点哦。再来，让我们来看一下其他生肖的朋友们在当周又有什么其他要注意的事项。 首先，第一个是针对属老鼠的朋友。属老鼠的朋友呢，在这个礼拜是属于遇懒路虎的一个状况，而这也代表是呢，你在这个礼拜你是一个凡事呢都讲求个人原则呢与欲求的人哦，所以你对他人呢不太容易呢放在眼里，因此呢，在这个礼拜呢，你会往往呢显得太过独断了。 所以在这个礼拜，老师要提醒你，即便你有很想要追求的这种远大的目标，嗯，也建议你呢，先不要过度的展现出这么强烈的这个挑战欲望，呃，不然人家会觉得你有点挑衅的感觉。先默默的观察一下这个局势是不是完全符合天时地利人和，在行动对你才会是比较有利。 而且呢，你也才能够有十足的把握，能够让你呢胜券在握。在当中呢，属老鼠的朋友要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周二。那么，针对在当中呢属老鼠的朋友们呢，我们的这个感情的部分的守护花呢是葫芦花，而葫芦花呢，它在过去呢是供奉给因为拒绝。 异教的这个神祭拜而遭处刑的这个圣雅，哦，所以呢，葫芦花它的它也象征的就是纯洁。那么纯洁呢，它也意味的是，在当周受到这样祝福的属老鼠的朋友们，你会比较容易会属于一心就很无怨无悔的去追求你自己想要相信的事情。所以在感情里面，你在跟另外一半相处的时候，在谈起恋爱的时候。 你很有可能呢，是很纯情、很痴情的一个纯情派，但是可能在别人眼里，你就是属于那种当局者迷，呃，太过的无怨无悔，太过的盲目了，甚至可能别人会要奉劝你说，你要慎选一下你的这个恋爱对象。所以在这个礼拜呢，请属老鼠的朋友还是要。 多听一下他人的这个劝言哦，才不会让自己就是呃，在这个感情路上就是瞎忙一场哦。让我们来看一下，就是针对属牛的朋友，属牛的朋友呢，在本周是属于太有原则的一个状况，而太严谨的一个状况呢，甚至在这个礼拜你会展现的是有一点太过的固执的一个形态。 在分工上面呢，你不太喜欢被别人给呃压制，甚至是被指使，所以呢，你在做事的时候呢，就会显得太过的独特，而且非常的有自己的一套模式。因此，跟你合作的人就会觉得你好不容易亲近哦，也会劝你呢，在这个礼拜尽量不要表现的这么的固执哦。 在本周记得呢，要留一点时间给自己独处，你才能够消化一下自己的一些负面的情绪。那么在当周属牛的朋友要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周三。另外，针对属牛的朋友在当周呢，我们的这个开运花呢是野生的郁金香。那么郁金香它本身呢是生长在这个地中海的沿岸，那么。 在罗马的这个神话当中呢，郁金香呢，它是属于布拉特神的一个女儿哦。她为了逃离丘神一厢情愿的这个那个爱恋哦，所以呢，她请求了这个贞操之神呢，把她自己变成了花。因此呢，受到这个野生郁金香的祝福的属牛的朋友们呢，在本周呢，你们会很坚持的是贞操。 也意味的是，在这个礼拜呢，你们在看待感情的时候呢，你会非常非常的专一，甚至你会觉得是说，呃，我如果看中这个人，我的眼中呢就容不下其他人。当然，这是一件好事，但是呢，相对的，你也会把一些呃，包括呃，条件或者是说缺点、优点，都会一律的放大。 然后也会相对的变得比较 picky，或者是比较严苛，所以这个部分呢，也请要多加的去注意一下哦，才不会让这个被追求的对象，或者是跟相处的对象呢，有那么一点压力感。再来，让我们看一下呢，就是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在本周呢是属于个性消极的一个状况哦。 在当中呢，要特别提醒你们呢，你们太容易相信别人哦，而且呢，在这个礼拜比较容易会缺乏自主的能力哦，因为你对于自己缺乏自信的状况之下，你对自己的评价呢就会稍微的变得比较低，呃，再加上呢，你对于这个感受性呢变得比较强了，所以你就会很容易比较容去感情用事。 也就是用感觉去判断事情，因此呢，别人的一句话可能就会影响你非常的大，而任何的事情呢，都会变得过的神经质哦。那么这个决定力呢，就会不足，所以要注意呢，这样子可能在当中会让人家觉得你呢不够的理性，所以请属老虎的朋友们要格外的留意一下哦。 在当周呢，要留意的天数有一天是周三。同时呢，在这个礼拜呢，我们是受到了这个西洋樱草的一个祝福。那它也是告知春天来访的一个花朵。那么在春天的时候，它会开出非常可爱，属于淡黄花色系的花朵。一般呢，我们只要看到它，就知道呢，春天降临到了大地，也会期 一盼是说天气呢也会慢慢的变得越来越暖和，所以当我们逢到这样的花的祝福的时候，也代表是感情呢开始呢有升温的一个迹象，而且你会觉得很幸福呢，碰到了这样的对象在你的身边，就算你们现实的状况呢有一些挫折，你们也不会觉得绝望，因为你觉得就是有春风再生哦，可以呢克服眼前的一些困难。 所以呢，对于属老虎的朋友们呢，即便我们在这个工作方面或是在运势方面呢，有一点撞墙期，但是呢，在感情的部分呢，却是属于相当甜蜜的状态哦。再来呢，我们来看一下，就是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在本周是属于低沉、低调、深沉的一个状况哦。 那么在这个礼拜呢，你会竭尽全力的呢去超越跑在你前面的人哦。也代表的是呢，你在这个礼拜你比较不会让自己陷入这种很侥幸的心理，你会善于去计划，而且非常按部就班的去执行。那任何事情呢，你都会非常的讲求公平跟合理性，凡事呢都能够呃运筹帷幄。 而且呢，能够从一而终，所以在这个礼拜呢，你是能够相当的让人放心，把事情交办给你的，那你也不会去抢着去出风头。在当中呢，要留意的天数呢，有一天是周四。而在这个礼拜，在感情的部分，我们逢到的是德国铃兰这一朵花的一个祝福。 那这个花呢，它是具有吊钟形的一种纯白朵朵的花，它的这个特征哦，呃，其实呢也有一个就是代表的是繁殖力相当的旺盛，所以针对属兔子的朋友们呢，在这个礼拜呢，也会意味的是要注意一下，你平常可能会让人觉得是很保守，可是在这个礼拜你可能性欲会特别特别的强，所以呢务必一定要做好。 安全措施哦，那么在这个礼拜呢，也会代表的是说，呃，你在看感情的时候呢，你会是用很真诚无二的一个真心呢，你会很想要去填满对方，或者是填满彼此的生活，去融入对方的一个交友状况，或是社交状况。 呃，而且对方也会觉得，只要有你们彼此在对方生的生活里面呢，就不会觉得乏味无趣。所以在这个礼拜，感情算是蛮不错的一个状态哦。下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢，在本周呢是属于不易亲近的一个状况，而且呢，在这个礼拜你们要特别注意，比较容易会过于的坚持己见哦。 呃，也会稍微的让人觉得呢，有点过于顽固了。内心呢，有着极度的不安全感呢，稍微会有点过度的包装自己啊，甚至会有点不踏实地。那对他人呢，稍微信任度也会减低一些，情绪也会稍微的有点压抑哦。所以会容易除了给自己施点压力，也会把这个压力的转移到别人身上。 那么老师要建议你们，就是请尽量在本周放轻松一点，不要让这个神神经呢过于紧绷的状态。哦，那么休息呢，才能够让自己走更长远的路，跟别人的互动呢，也才能够长长久久。在这个礼拜呢，要留意的天数有一天是周五，而属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，受到的是。 喇叭水仙的一个祝福。那么这个花呢，它是自然生长在南欧到北非一带的花种。那它跟一般的水仙不一样的地方是，它的喇叭形的这个复冠的花瓣呢，是相当的引人注目的。而喇叭呢，我们都知道它象征的是宣布光荣，也就是 glory 的一个乐器的，好的感觉。 所以呢，在本周呢，这个受到属呃龙的朋友们呢，呃，受到他的祝福的状况之下呢，也代表是你会特别的在感情方面呢，展现出你的热情，而且你会非常的想要互动，然后有更多的这种社交。不过要特别注意一下，就是如果你是女性朋友们呢，在这个礼拜。 千万不可以太过的骄纵哦，才能够让你得宠哦。所以这一点呢，需要留意一下你的这个拿捏的分寸的部分。下一个是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在本周是属于肾透力大的一个状况哦。 那么，在这个礼拜呢，也代表是呢，我们的这个脑子呢是相当的机警的一个状态。你时时呢都会利用你的这个环境的地利哦，并且透过你的双眼呢去观察你的周遭，所以其实你蛮快就可以去看到周边某某某的人他有什么样的强项或者是他的弱点哦，可以让你来使用或者是加以利用。 当这个经过你的这个深思熟虑之后呢，你会知道怎么样去透过外交呢来保全自己哦。而在这个礼拜，你也能够克服呢，呃，比较胆小的这个自己呢，来让自己变得比较激动派，去开拓事情。所以在这个礼拜呢，针对一些呃外物啊，或者是说开发。 都是属于蛮不错的一个时机。这个礼拜要留意的天数，有一天是周六。而针对属蛇的朋友呢，在本周呢，我们在感情的部分呢，是逢到了这个秋麒麟草的一个祝福。而这个草呢，其实它是在七到八月呢，才是属于真正的开花期哦。而它的这个枝头上面会长满很多这个金黄色的小花。 就像这个金色的鞭子一样，所以呢，其实它的英文名称是叫 Golden Rod。好，那么它的这个祝福呢，也代表的是闪耀，也意味的是说，在这个礼拜呢，你让对象或是另外一半看到你的时候呢，会觉得是说你非常的耀眼，非常的独特，呃，甚至呢，可能就会让对方觉得你是他的 Mister Right 或者是 Mrs. Right。 所以在这个礼拜，请你要好好的表现出自己，但是也不要太过的包装自己，不然的话呢，反而会有这个反效果，因为太过亮眼而别人无法直视你的状况哦。好，再来呢，下一个生肖呢是针对属马的朋友，属马的朋友呢在本周是属于敢做敢当的一个状况，而这个礼拜呢，我们非常的注重就是。 成就，而且你很想要追求这个权力以及地位，所以我们的这个掌控的欲望呢，也会相对的变得比较强烈一些。因此，你会希望被得到等同的尊重，还有认同。所以，如果说你可以在这个礼拜呢，透过适当的接下一些相关的差事来辅助你所要掌控的东西的话，那么会是比较理想的。 在这个礼拜呢，要留意的天数有一天是周日，而在当周呢，属马的朋友呢，我们是逢到的是青窝这一个花的祝福。那么或许呢是逢到气候的关系哦，在南欧地区，青窝它是可以开出黄色小花的，但是呢，在这个英国它是开不出花来的，就好像很害羞。 因此呢，受到这个花的祝福的属马的朋友呢，在本周呢，也就意味的是，你们在感情方面呢，会表现的十分羞涩，而且只要碰及到感情的这一个快敏感议题，你就会变得凡事犹豫不决，就跟你在处理公事上有十万八千里的一个反差状态，你都不好意思做决策。 所以在这种反差状况的时候，你可能都会在呃一些紧要关头的时候，你才忽然赶紧的展现出自己的热情哦。所以是说，你还是要让你的另外一半呢看到你难得一见的这一个 passion 热情呢，他才能够被你吸引住哦。哦，所以这个礼拜呢，请属马的朋友。 不要再这么的害羞了。下一个生肖呢，是针对属猴、属羊的朋友。属羊的朋友呢，在这个礼拜是属于不敢拒绝的一周哦。而这个礼拜呢，我们常会在明知不对的状况下，却被卷入一些事端之中，是不是觉得有点莫名其妙？虽然你其实是一个非常会看人脸色的朋友哦。 而且你还会因应状况去改变自己的态度，可是呢，反而因为在本周因为这样的一个行为，反而会让人家觉得是你是不是在见风转舵，或者是你是不是因为没有自信，所以你才这样子见机行事哦。所以会让你在这个礼拜，你会觉得心情会进入这种三温暖的阶段，很容易为了这种芝麻绿豆的小事情而陷入很严重的这种挫折感之中。 呃，来，所以会好发这种很忧郁的情绪。在这个礼拜，不妨备一点甜食点心在身上，不时呢就可以吃一口，来解决你内心的郁闷感。或者是我们可以多听一些轻音乐的的这个音乐哦，来让我们的心情可以放松一点。更重要的是呢，要学会去拒绝一些不合理的要求，尤其是在公事上。 或者是在人际的互动上面哦，再来就是呢，在当周要留意的天数有两天都刚好落在周末，所以在跟家庭和谐的部分要格外的注意，尤其是六日这两天喽。那么针对属羊的朋友们呢，在这个礼拜呢，我们逢到的是百慕达奶油花的祝福。 而这个花呢，最初其实它是属于观赏用的植物，但是它后来在各地被繁殖之后呢，现在已经被当作是来阻扰这个葡桃或者是柳丁生长的杂草，它的生命力相当的强，所以呢，逢到它祝福的属羊的朋友们呢，在这个礼拜代表的是强韧。 为的是呢，你在这个礼拜，你有这样的一个精神呢，逢到任何的挫折，你也不怕。不管是用在事业上面，或是用在感情上面，或是用在人际上面，都是一样的。不管你是面临的失恋，或者是你面临挫折，或者是你面临单恋，你都会有那个勇气呢，继续的坚持下去。不过，老师还是要一句话，我们还是要把这个。 执念呢，用在对的人的身上，才不会耗掉自己的青春在不对的人身上哦。所以尽量还是找一个对的理想对象，好吗？下一个生肖是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在本周呢是属于去除阴霾的一周。 而在这个礼拜呢，它也代表的是呢，我们迎来了阳光灿烂的日子哦，让你的光芒呢跟能量呢可以非常快速的发挥。在本周，我们的这个行动力呢也会不断不断的增强，那么表现力跟创造力呢也会一直被激发，所以会非常适合针对。 比如说，您是在做创作啊、绘画啊，或者是写文案、提案的朋友们呢，在这个礼拜呢，你会有非常多的发想，好，可以在这个礼拜好好的去做你的创作跟作品。在当中要留意的天数，有一天是周二，还有要留意一下我们的言行哦，尽量不要呢太急的去表达而说错话哦。再来就是针对属。 投资的朋友呢，在本周呢，我们逢到的是柠檬花的一个影响。那么柠檬花呢，它也有着这个高度的这个柠檬的维他命 C 的一个意思哦，所以它代表的是新鲜。所以在受到这样的一个祝福之下呢，也会代表是在这个礼拜呢，你希望跟另外一半呢，能够一起做很多不一样的事情，而且你希望能够。 迎来他的一个喜好，所以你可能会想要做很多事情来讨好对方，或是得到对方的一些 attention。但同时，也要特别去注意一下，在这个礼拜，你虽然可以得到异性的一个偏爱，但是呢，你在同性里面呢，就比较容易遭逢到嫉妒，在人际关系跟同性之间呢，就会变得是钉子户，因此要特别。 在同性之间也要下一番努力哦，才不会让自己呢翻船哦。好，再来呢，我们来看一下，就是针对属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在本周是属于努力不懈的一周哦。而在这个礼拜呢，你十分愿意呢去付出，而且呢，不管路途再艰辛呢，你也能够坚持。 在当中，我们的这个思考力是相当的强，也非常善于去推理，耐力也是相当十足的。所以在本周，你有很强的逻辑分析力哦，很适合从事市场分析、统计呀，也然后呃演算啊，或者是会计相关的工作者。那么在当中要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周四。 那么，同时要提醒属鸡的朋友，在这个礼拜，你们在感情的部分逢到的是睡莲的祝福。而在这个古埃及的时候呢，他们称睡莲为尼罗河的新娘哦，而他们常常把它放在壁画上作为主题。那有这个香水百合和妖精之花的这个别名，所以呢，它也代表的是妖艳。 所以受到他的这个祝福的这一周，你在感情里面呢，就能够让异性或是另外一半呢，感到你有一股就是难以抗拒的魅力哦。可是呢，在这个礼拜，你又没有办法跟平性的朋友们呢和平相处。所以在这个礼拜，如果你在谈感情、谈恋爱的时候呢，要注意哦。 有阻力呢，可能都会是来自于第三者，也就是情敌，所以请要留意一下你的这个可能的竞争者。再来，让我们来看一下，就是针对属狗的朋友，属狗的朋友在这个礼拜是属于能量满满的一周，而在这个礼拜，我们是属于充满了活力，表现的欲望非常的强烈，举手投足之间充满了闪耀的魅力。 很容易成为众人瞩目的焦点。你在身上呢，很容易发出非常强烈的热力呢，可以渲染、感染你周围的人，让大家呢都会跟着你一起舞动生活。所以呢，在这个礼拜呢，你也同时会非常的执着呢，去捍卫着你这种领导的这种地位。在这个礼拜。 我们的运势呢，相当的旺盛哦，所以基本上没有需要留意的天数。而在当中呢，属狗的朋友在感情的部分呢，我们逢到的是西洋龙牙草的一个祝福，而它是属于开杏黄色花朵的一个植物哦，它的果实外呢有一层这个绒毛，那只要是有经过它的人或者是动物啊。 都很容易会沾到它的种子，然后呢，借由这样的一个途径呢，就会广布到各地这样子。所以它的繁殖模式就是依赖别人。所以在这个礼拜呢，也意味的就是我们属狗的朋友在感情的部分，你的依赖性会特别特别的强，也代表是你会特别的缺乏自信，你需要有对方来鼓舞你。 呃，你想要撒娇，然后你想要多依靠对方一点，来感受到对方是在乎你的，是爱你的。呃，所以呢，在这个礼拜呢，也许你可能可以透过对方的包容心呢，来感受到他对你的爱意。但是千万要记得，不要太过这个火候过大呢。 这个可能就会变成是容忍度爆发哦。最后呢，让我们来看一下，就是针对属猪的朋友，在本周是属于追求成功的一周。在当周呢，我们是满怀雄心壮志，思考相当的谨慎，而且非常的重实际。 所以在这个礼拜，属猪的朋友呢，非常的有组织力哦。不过有一个缺点，就是在当中呢，你比较没有办法去接受一些比较传统的这种作风，呃，而且你会没有办法接受一些，呃，太过新颖的这种呃模式，因为你会非常的守于你自己的那一套方式哦。 所以在这个礼拜，你可能还是要能够稍微的去拿捏一下，到底呃怎么样才能够取到一个平衡点。在当周呢，要留意的天数呢，有一天是周五。而针对属猪的朋友呢，在这个礼拜呢，我们的这个开运花呢是矢车菊。那矢车菊呢，它其实是德国的菊花，它的外形呢虽然看起来是很弱不禁风的。 可是它其实象征的是庄严以及尊贵，所以呢，这个矢车菊呢，它也意味的是属猪的朋友们在这个礼拜，你是很重视另外一半的人格，还有他的这个展现出来的这种内在的一个 personality 的魅力的部分哦。所以在这个礼拜，可能你要去注意的部分就是，呃，不要只看到外表。 你要多去观察内在这个人到底是，呃，怎么样的一个人，呃，才能够呃跟这个人的携手呢，相处的更加的长久哦。好，以上呢是当周呢个别生肖要留意的地方。再让我们来看一下呢，当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？ 首先，第三名呢是属鸡的朋友；第二名呢是属蛇的朋友；而第一名呢是属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么，在这个礼拜呢，其实呢，你是需要有心灵相通的这种友谊跟爱情的伙伴哦，因为在这个礼拜，这三个生肖的朋友，你其实都很想要呃尝试的跟。 对方沟通，而且去分享你的思想跟兴趣，甚至去展现你幽默的那一块。所以在这一点呢，你在择偶方面呢，你会希望他是能够有这个智慧跟修养是可以并存的，而且他是能够在心智上面啊，或者是在思想上面可以跟得上你，可以产生共鸣的。 那么，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友也会很在意呢，就是在另外一半呢，在你的人生课题上面，是不是能够有一些参与感，或是可以带动给你一些不同的想法哦？那么，你们才有可能呢，在未来在婚姻或者是说在感情的部分呢，才有可能呢，再更进一步哦。所以在往这个方面去探讨呢，也是能够让你们在感情的方面呢，能够大有。 收获的，或者是更有利的一个模式。在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友们在感情的部分呢，也请切记要给对方呢多一点的包容跟体谅哦。因为你不要忘记，不只有你自己呢，同时扮演很多重的身份哦。那除了是朋友，除了是伴侣了，也要是对方能够心灵倾诉的对象。 因为对方呢，同时也是一样的哦。以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友们，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号，或是透过下方的 LINE 群组来预约咨询。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下次见喽，拜拜。